ጌታችን እንኳ ሊቀ ካህናቱ ሐናና ቀያፋ እግር ስር ቁጭ ብሎ አልተማረም። የልብና የኩላሊታቸውን የደም ስራቸውን እያወቀ እሱ ቁጭ ብሎ ከተማረ አንተ ማነህና ነው መምህሬን የምትንቀው? አንተ ማነህና ነው የንስሐ አባትህን የምትለው? አንዳንድ ዘባቾች አሉ። ልክ የሚሰየመውን ካህን ያዩና ከሌ ነው ይባባሉና ሞተራቸውን መኪናቸውን አስነስተው ይላሉ። ሊቆርቡ ተዘጋጅተው መጥተው እኮ ነው። አቤት ክርስቶስ እንኳን ቁጭ ካለ እኛ ማንን ጥለን የምንሄደው? ቁስልን ግለጠው ግለጠው። አዎ እንዳትረሱ ክርስቲያኖች፣ የካህኑ ምግባር ምንም ይሁን ሊቋረጥ የሚችለው በካህኑና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ግንኙነት እንጂ በካህኑና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ግንኙነት ነው እንጂ በእግዚአብሔር ጸጋና በቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔርና በምእመናን መካከል ያለው ጸጋ ይቋረጥ እደግመዋለሁ። የትኛውም የካህኑ የትኛውም የአገልጋዩ ድካም የሚቋረጠው በካህኑና በእግዚአብሔር መካከል ያለው እንጂ በእግዚአብሔር ጸጋና በቤተ ክርስቲያን መካከል ያለው ድካም ግንኙነት መቼም አይቋረጥ። እሳቱ ዘወትር ይነዳል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ዘወትር ይነዳል። እስመ ካህን ዕጹ ምግባር ከመማይቶ ዘሰሙቱ በምግባር ጉለት ያለው ካህን እንደሚነድ መብራት ነው ይላል። ብርሃን ይሰጣል፣ እሱ ግን ይቀልጣል። አልቅስለት ከቻል ለሚቀልጠው ለሱ ጸልይለት፣ ደረት ድቃለት እንጂ መብራቱ ግን አይቋርጥም። ንገሯቸው። ለዚህ እኮ ነው ቅዱስ አትናቴዎስ በረከቱ ይደርብንና ምናን ምን እንዳለው ገበሬ በጭቃጁ ቢሰራ ቢዘራ ስንዴው አልበቅልም ይላል እንዴ ነው ያለው። ገበሬ እንኳን የሚዘራው በጭቃችሁ አይደል? በጭቃችሁ ቢዘራው ስንዴው ግን ፈርሶ በስብሶ ፍሬ ያፈራል። በጭቃጁ ቢዘራ ያ ውጠት ነው የሚሆነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ግን በሕይወታችን ያፈራል። ማንም በዚህ ምክንያት እንዳይሸሽ። ብዙዎች ሌላ አዳራሽ ገብተው ምን እንዳገኙ እንጃ። በጭቃጁ ቢዘራ ስንዴው አልበቅልም ይላል እንዴ? የሚለው እኮ ለዚህ ነው ወገኖቼ። ክህነቱ እሳት ናት። ሰሙ ይጎዳል፣ መብራቱ ግን ይበራል። ለሌሎች ጸጋን ሲሰጥ ይኖራል፣ እሱ ግን ይጎዳል። በራሳችን ጉዳይ ላይ ነው ማተኮር ያለብን። የራሳችንን ቁስል ነው ማሳከም ያለብን። ለዚህ ነው ዮሐንስ አፈወርቅ ሊቁ በረከቱ ይደርብንና እውነትን የሚያስተምር ከሆነ ካህኑ ስለ ቃላቱ እንጂ ስለ ሕይወቱ በጥንቃቄ አትከታተሉ፣ እናንተ በግ ናችሁ፣ ስለ እረኛው አትከታተሉ ይላል። ህይወቱ የሚያስተምር ለዚህ እኮ ነው ጌታችን <laughs> ትታችኋቸው ሂዱ ሳይሆን ያለው ጌታችን ምን እንዳለ የሚያደርጉት እንዳታደርጉ ያዘዟችሁን አድርጉ እየተናገሩ አያደርጉትምና ግን ህይወቱን አይደለም ቃሉን ያለው ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ለዚህ ነው እግዚአብሔር በካህኑ አማካኝነት ምንም ነገር ካልሰራ የእኛ ስርየት ታዲያ ከየት ይመጣ እና እግዚአብሔር ጸጋውን ያቋርጣል ብላችሁ ታስባላችሁ ለዚህ ነው በቤተ ክርስቲያን በካህኑ ፊት ሳትሰውር በዝርዝር እንደ ባልንጀራ ንገረው እግዚአብሔር ቸር ነው ይቀበ አንዳንዶች ተስፋ ቆርጠው ንስሐ መግባት ያቆማሉ ወደ አባ ቢሾ የመጣው ያ መነኮስ እንዳለው አባቴ ሆይ እስከ መቼ ድረስ ብዙ ጊዜ እየተሰነካከልኩ እኖራለሁ? አሁንስ ተስፋ ቆረጥኩ አለው። እስክትሞት ድረስ ይሄ ሊኖር ይችላል ወገኖቼ፣ ሞት ድረስ ልንበድል እንችላለን። ሞት ድረስ ግን ደጋግመን ንስሐ እንገባለን። ተስፋ ግን አያስቆርጠንም። እግዚአብሔር ተስፋ የሚያስቆርጥ አምላክ አይደለም ወገኖቼ። እግራቸው ቢቆሽሽ ሐዋርያትን አጠባቸው በኃጢአት አቧራ እግራቸው ዳግመኛ አቧራ እንደሚሆን እያወቀ አጠባቸው። ቅዱስ ጴጥሮስን አስታውሱት። አላውቀውም ብሎ ሲመለስ የእግዚአብሔር ክብር የሚመጥን እንኳን ሕይወት ንስሐ እንኳን እኮ የለም። ደጅ መጥቃ እኮ ነው ቀኖና፣ መለማመጫ እኮ ነው ወገኖች። እስከ ሞት ድረስ ልንወድቅ ልንነሳ እንችላለን። እንኳን እኛ ፀሐይና ጨረቃ እንኳን በፊቱ ንጹሐን አይደሉም ይላል ጻድቁ ኢዮብ። በደካማ ሕይወት ተመርተን ንጹሕ ሕይወት ላይ እንደርሳለን። ደካማ ብትሆንም ንስሐችሁን አትተዋት፣ ግለጧ፣ ተስፋ አትቁረጡባ። ሁሌ ብንሰነካከል እንደውም አባቶች ምንድን ነው የሚሉት መጽሐፍ መነኮሳት በቤት ውስጥ ሆነ ድል መንሳት ያቃተን ሴጣን ከቤት ውጭ ሆነ እንዴት ድል ትነሳዋለህ ይላሉ። በቤት ውስጥ ሆነን ያቃተንን ወጥተን ልናሸንፈው ነው። ስንወድቅ ስንነሳ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል፣ ሰባት ጊዜ ይነሳል ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይጠብቀናል። ቅዱስ ጴጥሮስን አላያችሁትም? አላውቀውም ብሎ ሲመጣ ተቀበለው። አሳ ሊያጠምድ ቢሄድ እንደገና ተቀበለው። እንደውም ኃላፊነት ሰጠው። ምን ያህል የተስፋ አምላክ እንደሆነ ተመልከቱት። ከሞት ሲነሳ መጀመሪያ ለወንድሞቼ ንገሪያቸው ብሎ ፈለገው። የዳነው እግዚአብሔር ዴሪክ ያህዌ ይሉታል ሊቃውንት። የእግዚአብሔር ፍለጋ እኛን መፈለግ አቋርጡ ነገሮች። አሁን እንኳን በዚህ ቃል እግዚአብሔር መርሃ ግብር፣ አሁን እንኳን በዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር ሁላችንን እየፈለገን ነው። እናም ራሳችንን እንለጥ። ኃጢአት እስከ መጨረሻው ላይ ላይርቀን የምችለው ለምንድን ነው ካላችሁን፣ ይውላችሁ የሚርቅልን በእኛ አቅም ሳይሆን በእግዚአብሔር አቅም መሆኑ እስክናውቅ ድረስ ላይ ላይርቀን ይችላል። ጊዜው ላይ ሆን ይችላል። ነገ አስተማሪዎች እንድንሆን ዛሬ በተለያየ ፈተና ልንፈተን እንችላለን። ይህንን ታሳቢ አድርገን እስክንሆን ድረስ ሳንሰውር እየገለጥ ነው እንኖራለን። ይቆየ የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን በረከት ረድኤታ አይለየን። አሜን።